Hola soñé que estaba en esa época tipo viejo oeste. Caminaba y luego como una monja me decía algo, mientras la veía a esa monja, con el perfil de mi ojo derecho vi a alguien llevar una carroza con un caballo, el caballo remolcaba esa carroza con sus respectivas ruedas en cada lado, el señor estaba del lado derecho del caballo iba caminando, en la parte de atrás en la carroza vi una moneda grande de color dorado estaba cubierto de paja, pero conforme avanzaba se iba descubriendo y se veía cada vez más. Pero atrás iba otra persona que cualquiera notaba que se la robaría, y fue así. Ese tipo se la llevó, comenzó a caminar un poco rápido por una especie de camino la cual a los lados es pura agua. Por cosa de destino había un agujero de tamaño que ocupaba toda la calle o camino, más o menos era como dos metros de ancho el camino. El tipo pasó ese agujero y avanzó 25 metros y se percató que la moneda se le cayó en ese agujero, comenzó a regresar y venía un tren la cual de lo rápido que pasó la parte delantera y pasó, y el resto de atrás fue un total desastres. A pesar de eso el tipo se estaba acercando al agujero para recoger la moneda. Pero ya entienden ustedes esto de los sueños, se cortó justo en ese momento. Realmente no sé qué significa ese sueño, gracias por ver el video, suscríbete y comparte.